Ну, Алиса, там... смотри под ноги, а то я не смотрю никуда. Да, <laughs> Ты хоть смотри. Толстый, как. Ну, берег такой обрывистый, ну, метров, метров, обрыв. Ну, там залив небольшой, километр, может быть, до другого берега. Пойдемте сюда. Вот. <gasps> Дорожка лунная. Ма... Алиса, помнишь, я тебе говорила да. про эту ну, дорожку, реку Смородину? Вот это Алиса, она. А Смородина река это... А ее называют это ре... Да, вот она э, на тот свет ну уводит. Да. Она вне мира. А мы читали былины с Алисой. И в былинах там было сказано, что там по, реке, по реке Смородине, и вот по этой реке могут пройти только легкие невесомые души. Выйду ночью в поле с конем. ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем. мы пойдем с конем по полю вдвоем. Еще песенку поставить мы идем с конем по полю вдвоем. Такая красота умиротворяющая. <laughs> Я вчера это по полю с конем смотрела. Там ДТП было. Там конь пробежался по машине. ДТП с конем было. Пойдем, Алисочка, сюда. Здесь легче будет спуститься. Помнишь, как мы спускались, я тебя на себе нанесла? <laughs> Да. А сейчас я уже взрослая. Да, ты уже взрослая. Ну, следующий год, наверное, приедем сюда. А вот Алиса, когда я на практику ездила, <laughs> но чистенько. Помнишь, какая она мутная была, потому что целую кучу народу купалась? Когда я на практику ездила, там такая же красота была. Все сидят у костра, песни поют, а я сяду к реке и любуюсь. У меня таких фотографий было вагон. Весь компьютер у меня был забит. А потом компьютер украли, и все, и кирдык. Украли? Да, меня обворовали. Нашлись такие недобрые люди. А как они могли своровать? А вот, в черный еще доверие. Камешки какие-нибудь поищи. Поснимай меня тоже, я видео уже включила, ты просто держи. А я там похожу, а ты меня поснимай. Красиво, да, Алиса? Ага. Вот на природе всегда так красиво. Вообще очень здорово, когда на природе. Еще люльну надо снять. Да, и там сними, главное, не провалися а и не урони. Поснимай. Берега поснимай, деда поснимай. Красиво, да? Красотища. Я тебе видео сделаю, будешь сходить смотреть. А что, мост? Еще. Это наша ГЭС, вот там, ее а. сейчас плохо видно, но там наша ГЭС, это там, где мы ехали. А вон там зяба, вот, которая блестит, это все вот дачи блестят. Природа. Это рай. И поселил туда людей. Но ну, люди, видишь, что здесь. Ну, загадили все. Гресов настроили всяких. Землю все перепахали. Я хочу прям по воде прибежаться. Как красиво. Какая дорожка классная. А я еще когда езжу куда-нибудь, братский же не видно звезд. Вот здесь, наверное, видно звезды. Хотя, наверное, тоже плохо. Ага. Я, я очки с собой беру, я же вдали плохо вижу. Я звездочки мелкие вообще плохо вижу. Где? Прямо? Не, не вижу. Ну, вот от Луны и направо. Чуть ниже а, -а. Луны. Видишь? А, вижу. Это красный, это Марс. Это Марс. Ночью в поле звезд благодать. В поле никого не видать. Только мы с конем.